How many girlfriends do you have? I have. Whole India huh? are my girlfriend, bro. Oh, really? Even those girls who are watching this video. प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो अब्बू आ रहे हैं बीड़ी पीते रहिए और टीवी को बढ़ाते रहिए एक सुनना है चीज सुनना है सुनना है हमने पाकिस्तान वालों को इतना पेला इतना पेला जितना पेला जा सकता था पर एक लौड़े से कितना बेला जा सकता डब्ल्यू e डी में बीड़ी पीते रहिए और टीवी को बढ़ाते रहिए मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया भाई पर क्या हाल है तेरे अथर्व अच्छा, लग रहा है अबे वो भून भान लग रहा है उधर को उधर को उधर कर भाई तो नहीं घबरा हमारा इसे बुरा नहीं कहते इसे बुरा मत कह दिए कहां से और हाँ। अरे नहीं नहीं वो उसे हंदे उसे रहने दे वो हाँ तेरा रहा है ये ये ये ये ये निब्बी लग रही है नहीं face same like BTS yes Me. yes you like Nancy you know Nancy She looks Korean. yes yes she look Korea same like BTS can you give me your autograph यानी कितनी औसम है यार But she's not she's not BTS. uh yes this face like same okay But but she's not. hey she she knows some dance of BTS uh, or s- song Yeah. Oh, like you are a very big fan of BTS, nah? No. Um. No, you're not. Oh, you are like me. You know, I am. I also hate BTS. You know what? All BTS member like me, like a such such a gay gay peoples. Hey, hey, hey! Don't skip, don't skip. Are you you face same like BTS member? You know. <laughs> Hey, hey, no, Ayo. not not not first, second girl, second girl, same like BTS. You are looking like a one mental girl. This girl, this girl is looking like. Don't escape. तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए Do you love BTS? What? You know BTS. Yeah, I know. Yes, your face same like BTS. You know, are you Korean? What? I look like a man. No, no, no, no. That girl, that girl. Okay, I show me. Okay, wait, I show you. Okay, wait. I have one video. Uh, mm-hmm. Say this dance. Wait, okay. That girl. Oh, cool. yes, your face same like that, you know. Oh, thank you. Okay. Uh, okay. Tell. Okay. Tell my face About my face. Tell me something. You look like a cute guy. देख लो आए हाय नजर ना लगे तू Not cute. I am attitude boy. You know. <laughs> Yes. You're cute. I love. मेरे फोटो को Yes, सी correct. में यार यानी कितनी औसम है यार <laughs> अच्छा यार दीदी तुम तो एकदम लग रही होगी एकदम मस्त वाली गाती हो एकदम अच्छे से वॉइस भी बड़ा अच्छा है तुम्हारा तो <laughs> अब ये वाला गाओ <laughs> कैंडी डीसी गाओ ना कोई कोई अच्छा गाना गाओ पूरा गाओ पर अच्छा गाना गाओ मुझे कुछ नहीं आता नहीं प्लीज प्लीज प्लीज समझ आ जाएगा वॉइस बड़ी अच्छी है आपकी नहीं हाँ अच्छी है सही बता रहा हूँ I don't sing at all ना अरे मैं मैं तुम्हें प्रपोज थोड़ी कर रहा हूँ मैं बोला तुम गाने गाने सिंग या सिंग फॉर मुझे नहीं आता मुझे प्लीज तो शर्माती क्यों हो मैं कभी गाती नहीं भगवान ने चारा अच्छा पर आवाज बड़ा मीठा दिया लो आए हाय नजर ना लगे तुझे भोसड़ी वाली कुमरिया कोरे ना पूरा सुनाना पड़ता है लॉलीपॉप लागेलू की शादी के लिए प्रार्थना कर लेना क्योंकि क्या है ना are you Indian girl are you Indian Yes. Oh, then I talk to you because I don't talk any others foreign girl because all ah, ah, foreign girls are very bad, you know. Yeah, I know. All foreign boy are very, very bad. I am. I'm not foreign. I know, best. I'm talking all of the other foreign boys are very, very bad. Only, only Indian boy good. And then my mom said you cannot marry not Indian boy. Oh. I'm not, I'm not allowed to talk to boy if not Indian. यार यार ये कितनी औसम है यार I love your mom. It's very. Anybody, and anybody who not Indian, I don't talk. Well done तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए How about India? India is the best country. Oh, you kill my heart, liver, kidney, everything. Yompa. <laughs> yes, you are. You you are very cute Indian boy. Oh bhai, ye kya? I am cute. You are very very cute. You are very very hot. No, I'm not cute. I am ugly. No, you are very very cute. Ah, ah, ah, ah, ah. Okay, okay. You, you know BTS? Yes. BTS, I love BTS. Oh, you know what? Uh, I hate BTS because all. I hate BTS. I hate BTS. So stupid. So foreign. I don't like. All BTS member like looking like a gay. Yeah, and their eyes like this. All are looking like same, you know. Yeah, exactly. Uh, yes. Anybody who not from India, we don't like. Yes. Very good. Yes. Wonderful. You Anyways, are... I love you. मिली भाई मिली भाई नहीं मिलती यार पता है लोग बस ऐसे झलक दिखा के चल जा रहे यार इतना मेकअप ऐसे से कर रहे हैं भाई फिर एक काम कर देख हाथ ऐसे कर इसको ऐसे कर और ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे मुट्ठी मार भाई ये कर करके देखो यहाँ पे क्या किया मैंने बॉडी बन गई है भाई फिर दूसरा हाथ ले ले बंद कर ऐसी ऐसी ऐसी ऐसी अरे लकीरें बन गई हैं ब्रो लकीरें बन गई हैं मतलब हट गई हैं लकीरें हट गई हैं मेरी छोटा सा है वैसे भाई है कहां से तू अरे यार <laughs> इसको एड्रेस पहला चाहिए इसकी आवाज सुनने के बाद पता है मेरा थोड़ा थोड़ा फील आ रहा था पता है भाई है उस टाइम का उस टाइम का <laughs> ये उसी टाइम का उस टाइम का ही है अरे हैं वाह jingle bell jingle bell jingle all the way आगे नहीं आता तू सीधा मुंह में ले हम भी गाएंगे हम भी गाएंगे देखो मैं बोलता हूँ भगवान ने दो कान दिए एक से सुनूंगा दूसरे से निकालूंगा मैं किसी का बात लेता नहीं हूँ भाई मैं ट्राई करता हूँ ओके ओके मैं ट्राई करता हूँ ठीक है कर भाई तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले इस शख्स की गाइस जिसके ओट इतने मोटे हैं कि गाइस किसी के भी इसमें आराम से फ्लेक्सिबिलिटी आप आ सकते देखो इनका ओट पे मत जाना इनका ओट और लड़की का ओ भाई ये एक बराबर है और इनका जो ये जो बाल है ना इनके में ऐसा लग रहा है इन्होंने जेल न वैक्स न तेल इन्होंने लगाया है मेरा कुदरती नेचुरली वैक्स सही है वैक्स यस यस वैक्स तो ज्यादा लूज है भाई तुम्हारा नहीं नहीं नहीं मैं और मैं और मैं और गाना भाई दिल मांग के मोड़ ठीक है देखो और हम्म। तुम्हारे दांत सफेद होने का रीजन है ना वो वो कोई टूथपेस्ट नहीं है वो मेरा ही है क्या है ये ये, ये दिख रहा है समझ रहे